おいマジかよ最悪だ最悪な最悪なことが起きてしまったビセアバンシングルアイカラーっていうのをこれ周りに塗ってますで、えー、さらにデビューのアイシャドウねこう黒だけじゃないからねでその 赤いやつがね今落ちちゃったんですよねこれまたアバンねめちゃくちゃいい色が出ますはっきりした色が出てあのちょっと高いんですけどねでもね今これねあのデビューのねこの赤い部分目の周りの赤い部分ねあのこれ粉々になってね今全部落ちちゃった <laughs> 最悪だでも代わりがありますねスペアがありますね えー、アバントよりも安くなっちゃうんだけどこのマリブマリブビューティーシングルアイシャドウオレンジコレクションねこれをこれもねあの周りに最近は塗ってますここっちはねアバントはね粉っぽいすごくねすぐ崩れやすいガトーショコラみたいにこうねあの水分の抜けたパンみたいに崩れちゃうんだけどこっちは、まあ、割とこうバターとはいかないまでも、まあ、ちょっとね 飛びかけたチョコレートぐらい使いやすいのでアイシャドウこれを使ってます次えっ、ー、とねデビューのこの鼻と唇の部分の、えー、リップですねえー、はいこれですメイベリンカラーセンセーショナルリップスティックの917番です一番もう真っ赤なものですね こんな感じです、ね、これを塗ってます、えー、リキッドタイプアイシャドウも使うんですけどあのこの目のこのキワッキワのところギリギリのところをこう塗る時はこれこれ使ってますこの同じやつ2本なんですけどなんか普通に淡々と喋ってるねじゃあもう一個ね大事なの来ましたはい みんなもしデビューのメイクする時にやったら一番気になるところであるここデビューのこの目の部分ですねこれね実はね2色使ってるんですねこれまたねえー、アバンアバンアバンの、えー、ビッセっていうのをこの2色使ってますえー、これでね縁をこうパーって塗った後その上からこれを塗ってね これこれは見えるデビューのちゃんとメイクねここ今まで見せたことないからねここここをビヤってでここまたビヤって塗るんだよここ赤す赤だけだとちょっと赤赤赤になってうるさいから色がね薄めのやつも塗るとなんかいい感じになる気がしますでねはいここね デビューの血の涙って呼んでるとこなんですけどここはこの横の線をシュッシュッシュッシュッで一個小さいビルを作ってもう一回シュッシュッシュッシュッシュッってこう大きなのを作るとなんか割といい感じになりますカメラだとねあの綺麗に映んないんだけどね本当はもっとちゃんとしてるんだよこのねとにかくねこのアバンがね本当にこのアバンっていう化粧のシリーズはね あんまり売ってるとこ見ないんだけどねすごくいいです赤はちゃんと赤になるし黒はちゃんと黒みたいな感じでね、えー、すごくいい色が出る化粧品になりますはい、えー、大体が以上かなうんさーてねこうこれを見てるみんなと、えー、私が、ね、私の化粧のログ、えー、何個、ね、どっちが多いかっていうね ね、デビューより少な少ない可能性もあるからねじゃあ種類ごとに分けていくよじゃあ 1, 1種類23456789 10、11、12はいえー、合計は12でしたデビューはねメイクに12個使ってるんだねねもうねこれね時間かかるんだよこれ大変なんだよマジでねみんなもねあの YouTuber になる時はあのねメイクのいらない YouTuber さんを目指した方がいいよねこんなの絶対ダメだから本当にめちゃくちゃしんどいだけだから ねデビューみたいにねこう <coughs> こういうスタイルでやっちゃうとずっとねそれでいかないといけなくなるから大変だよ髪の毛もねこれ定期的に緑にしないといけないんでこれ緑ほんと大変なんだから、ね、まあ、でも赤との赤の赤い服着た時とかねすっごいね目立つ目立ってねあの緑のね髪ってねいいなって自分で思う時もたまにあるんだけど 緑の髪はほんと大変なので、えー、おすすめしませんもっと楽な青とかが楽ですはい、はい、ということで、えー、デビューのメイクの話でしたね <coughs> まあねデビューのファンたちはねデビューの応援してくれてるみんなは大体こうマッシブなねもうプロテイン毎日飲んでますみたいなガチムチレスリングみたいな人しか基本的にはいないんだけど 今回も動画のテーマはコスメだぞ筋トレプロテインのテーマをやってくれないのかうわそう焦るなデビはいつか俺たちの気持ちに応えてくれるきっとこの姿に関してなんでそういう姿にしてるのかみたいなね結構こう質問とか昔あったので、えー、いつかねメイクの話もしてみたいなと思ってたんですけどね 本当はね生まれたまんまこの感じなんだけどね、うん、いつもねこう逆にこう人間のメイクにしようとしてるんだけど、えー、今日はね、あのー、みんなに分かりやすくなるようにデビューになるにはどんなメイクが必要になるのかなっていうことを皆さんに、えー、メイクの種類とともに、えー、紹介しましたイエーイちょうどでもいい <laughs> あとはねアクセサリーとかね、うん、 まああでも実際ちゃんとこれ紹介したことなかったよねねこれはねまあダイヤでしょでこれ薬でしょでこれケーキねうんこれケーキとね薬ねジャンクフードと薬パッキューっていう意味でねつけてるんですよ本当にでこれはねカメレオンまあ何回か見せたことあるんですけどあとこれね実はねこれね コンパスなんですね見えるかなうん本物のコンパスなんですよね実ははい使えるんですだから道に迷った時はこの、ね、使えるんですよこのコンパス普通に便利でした観光に行った時とかあの道に迷った時こう地図見ながらコンパス本当にこれ使ってねあのうんあのちゃんと迷子から抜け出せます 抜け出せました役に立ちますあもう1種類やったねこれねえー、言うかなえー、ケイトのこれね多分期間限定の商品だと思うんだけど、えー、マンガジェニックアイライナーっていうねこんなの買うしかないでしょ、ね、まだまだ使ってないんだけどマンガジェニックアイライナーっていうねこのね漫画のキャラクターみたいなこう目が出てるでしょこれは ちょっとぜひ使ってみたいですねデビューアニメっぽくなるかもしれないですあとこう時計ね紹介しないでしょこれはいデビューの時計ですちょっと外してみようかこれねよくできてるんだよこれ本当のね本当の革ででこうね中はこんな感じ、まあ、カラオケの時とかさこうみんなに見せたことあるけどでここのねベルトのこう こがねかっこいいんだけどもここ見てくださいこれちゃんとこれこのね時計ここ見てくださいボトルになってるんですよちゃんとネジとボトルね見えるこんな感じちょっとぼやけてるねここの角度かなうんうんボトルとネジでできてるんですよ ねあのデビ結構ねスチームパンクなあデザインとかね好きなのでスチームパンクなあアクセサリーとか雑貨を見たら欲しくなっちゃうんですねなのでこの時計はお気に入りですちゃんとねこう後ろもねネジネジを入れるとドライバーのね刺すところあるんですよっていうことではい、えー、デビの、えー、メイクと、えー、つけてるもののお話でした。 ということで、えー、デビューでしたなんかねあのこんな動画を撮ってほしいとか、えー、なんかこんな質問質問とかね質問とかでもいいよ質問とかあとえー、そうだな、今回のデビューのリクエストはほんとね今までであのー 旅行旅行して楽しかった思い出とか教えてほしいですね YouTube はコメント欄も楽しめるものだと思ってますから、えー、ぜひぜひ、えー、みんなの旅行の体験話とかね旅行の失敗なのがいいな旅行の失敗の話とかぜひ聞いてほしいですねパスポートなくしたとかねそういうのとかねぜひ聞きたいです今旅行に行けないからなはい ということでデビでした、ね、コロナ終わったらいつかロシアに行きたいなじゃあねえー、パカパカパカ